Kun nyt olet autolla liikenteessä, haluamme muistuttaa sinua, että tähän aikaan tiellä saattaa olla liukasta. Jarrutusmatkat ovat siis kymmeniä metriä kesäkelejä pidempiä, autosi hallitseminen on vaikeampaa ja se lähtee helposti luistoon. Laske siis ajonopeuttasi ja pidä riittävä turvaväli ja keskity liikenteeseen tavallistakin tarkemmin. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva.